冤鬼老爹充满了自信，手中无剑，心中有剑，也足以杀人。你的双眼充满绿光，跟你做说也白费。